опять Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. И переходим к новостям культуры. 25 мая 1936 года в Советском Союзе состоялась премьера фильма «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли. А там, если помните, была история американской артистки Мэрион Диксон, у которой была страшная тайна, чернокожий ребенок, который играл сын американского коммуниста, сбежавшего в СССР. И фильм был про страшный американский расизм и был снят еще в 1936 году. Так вот, я вам хочу сказать, что эта картина на днях получила Оскара. Там чуть-чуть другой сюжет. Там чернокожий музыкант и его телохранитель путешествуют по ужасному сегрегированному югу в 60-х годах. Называется «Зеленая книга». А перед тем, как ее получить, автор сценария Ник Валилонга должен был чистосердечно покаяться перед партией от правительства. Дело в том, что у него обнаружился грех. Он, оказывается, в 2015 году заявил, что видел, как мусульмане радовались 11 сентября. И вот сейчас он просто в лучшем случае. Вот примерно так это, наверное, обстояло в лагере Мао в Янна изгнании. А там тоже а, просто вот люди должны были признаваться в своих грехах перед коллективом, и коллектив Валилонга сказал, что вот а, вот как ужасно он извиняется перед всеми представителями мусульманской веры, особенно перед э, Махершалом Али, который сыграл главную роль в этой фильме. И я бы не стала, собственно, говорить об этом э, замечательном Оскаре, э, если бы Помните другой фильм советский 1961 года «Человек-амфибия» про талантливого ученого Сальватора, мальчика Ихтиандра и бессердечных капиталистов? Вы думаете, будете смеяться, но он тоже получил Оскара в прошлом году, только назывался он «The Shape of Water». Он был еще более политически продвинут, потому что вот этот несчастный мальчик Эхтиандр, а, то есть на самом деле такое морское чудовище, а, которого надо было спасать от капиталистов, там присутствовал. И там присутствовал спаситель, вернее, спасительница, но она была не ученой, она была а, немая уборщица. А ученые как раз были злые капиталисты, но, в общем, это понятно, потому что в соответствии с идеологией американских левых, а, и не только американских левых, э, ученые – это вот это все ГМО, глобальное потепление, в общем, это вот, вот те гады, которые вызвали все проблемы нашего замечательного мира. А, э, кстати, э, к сожалению, провалился другой фильм, который не получил Оскара, но который был на него номинирован, а, который был поставлен, самое смешное, не по советскому фильму, он был вместо этого поставлен по советскому анекдоту. А советский анекдот, если помните, был такой про то, как американцы научили просто эксклюзивно знать российский язык, сбросили его в лаптях с гармошкой, с парашютом где-то в Сибири а он э, выходит к э, старушке какой-то, говорит, ну чё, дай баньку-то под соблю подтопить. Она на него смотрит, говорит, уйди, американский шпион. Говорит, «А бабка, ты чё, ты чё, да я вот это самое размовляю по-русски. Он говорит, да ты ж негр. А вот ровно по этому анекдоту был поставлен фильм, потому что он был об отважном черном полицейском, который проник в самое сердце Круклукс-клана. клана а вот Игорь Малашенко, один из умнейших людей России, а, понятно, куда умнейшим людям России дорога со времен Чацкого, как-то замечательно сказал, что есть система ценностей, она терпима в широких пределах, и идеология, которая совершенно нетерпима. И это очень понятно, потому что, например, система ценностей, она требует, чтобы с женщинами не обращались со а скотами если у вас такая система ценностей, то первым объектом вашего удивления будут законы шариата с многоженством, где женщина – существо не совсем полноценное. а И, э, собственно, этим законом э, еще в XIX веке, когда вовсе не было феминизма, когда еще по нынешним понятиям был патриархальный домострой на Западе, очень удивлялись вот эти самые британские, американские джентльмены. А сейчас у нас женский марш против Трампа возглавляют исламистки – а, и никому не кажется странным, что женщина в платочке Линда Сарсур возглавляет женский марш, потому что если вы задаете такой вопрос, вам отвечают, вы расист и нацист, раз вы задаете такие вопросы. Идеология, она, собственно, потому и совершенно нетерпима, что она алогична. А, и вот а, в этом смысле, конечно, триумф советских картин а, на а, американской сцене, ремейков советских картин на американской сцене, это такая очень интересная проблема, которая сейчас, э, на мой взгляд, стоит э, перед Западом, а потому что я бы сказала, что она шире. И я бы ее могла сформулировать так. Вот жители Советского Союза, они узнавали новости о себе и о мире из газеты «Правда». И новости были всегда хорошие. Жители СССР жили в лучшем из миров, они жили в самой свободной стране мира, хозяевами которой были рабочие и крестьяне, в их стране было ликвидировано классовое неравенство, экономика росла, нации были равны и люди были счастливы. И как нали хорошо все жители СССР, в Америке царстве желтого дьявола и мире Чистогана обстояло наоборот. Там линчевали негров, там белые колонизаторы отобрали землю индейцев и загнали их в резервации, там господствовало классовое неравенство, одни жили во дворцах, другие под мостами, и поэтому кровавые американские империалисты только и мечтали о том, чтобы уничтожить мирный социалистический строй. Во всем остальном мире, как было известно читателям газеты «Правда», тоже кипела борьба. Развивающиеся страны освобождались от колониального ига. Борцы за свободу от колониализма пытались перейти сразу от первобытно-общинного строя к коммунистическому. Колонизаторы им мешали. Американские империалисты поддерживали кровавую диктатуру, которая пыталась отнять свободу у вьетнамцев, кровавая израильская военщина уничтожала мирных палестинцев, и все это писала газета «Правда» и показывала передачу «Международная панорама». И, к сожалению, все это было ложь. Советская плановая экономика, она не была успешной. В стране был дефицит всего, от мяса до туалетной бумаги. Неравенство в СССР тоже было. Выражалось, вместо того, чтобы выражаться в деньгах, выражалось в иерархии. А, члены партийной верхушки ездили на казенных «Волгах», питались в спецраспределителях, обычные люди стояли в очередях. Выборы в стране были фарсом, на траже системы стояли внутренние войска, КГБ и ГУЛАГ. Ложью было также все, что советская пропаганда говорила о Советском Союзе. Да, э, ложью было том, что все советская пропаганда говорила об Америке. Да, в Америке были миллионеры и бедняки, но миллионером мог стать каждый, и для этого не надо было доносить на родителей и превозносить партию. Именно поэтому уровень жизни в Америке по сравнению с, СССР был так высок, что то, что в СССР было уделом немногих избранных, но тот же отдельный дом, автомобиль, даже стиральная машина, а в Америке было стандартом для абсолютного большинства – да, чернокожее население иногда подвергалось дискриминации. Но самый дискриминированный негр США, а, как правило, жил гораздо лучше, чем вот тот советский рабочий где-нибудь в Северодвинске в панельной пятиэтажке. Да, аборигены потеряли свою землю, но, скажем правде глаза, вряд ли американские индейцы, оставься не они на своей земле, смотри, опозда... смотри бы создать современную Америку. Современную Америку вряд ли смогли бы создать иммигранты из Туниса, Алжира, берега Слоновой Кости, Китая, России. Даже испаноязычные иммигранты по той простой причине, что мы в Южной Америке испаноязычным иммигрантам создать своих Соединенных Штатов Америки не удалось. США создали англосаксы, отцы-основатели, и расизм тут ни при чем, а при чем тут национальное культурное наследие и идеи просвещения. Точно так же газета «Правда» забывала нам сказать, что абсолютное большинство африканских стран, избавившись от колониального иго, превратилось в ад. И, собственно, она не случайно забывала это сказать, потому что борьба против колониализма – это была в значительной степени советское пропагандистское изобретение – и первый антиколониальный конгресс, на котором была создана вот та самая антипериалистическая лига, был собран на деньги э, Коминтерна советским Геббельсом, германским коммунистом Вильям Менценбергом в 1927 году в Бельгии – на него собрались борцы против империализма со всего мира, от китанского Гамедана до Джавахарлала Неру. Я уже не говорю об Альберте Эйнштейне, Рамене Ролане, Барбюсе. И Вильям Менценберг приложил тогда все усилия к тому, чтобы операция прошла под чужим флагом, скрывая в ней участие СССР. Вот этот Брюссельский съезд был верным преемником идей, которые впервые прозвучали в 1920 году на Первом съезде народов Востока, проведенном в Баку. В Баку. Именно, собственно, тогда в Баку был заключен чудовищный союз между левой идеей и воинствующим исламизмом, в котором большевики видели удобный ледокол для уничтожения буржуазной цивилизации. Этот союз существует между левыми исламистами до сих пор. И, например, тогда почетными гостями съезда были устроители армянского геноцида во главе с предшественником Гитлера Энвер Пашой. А сам съезд принял чудесный документ под названием «Проект шариата», в котором разъяснялось сходство шариатских положений и коммунистической доктрины. Вообще слово «колониализм» в результате стало таким могучим идеологическим оружием большевиков в их борьбе против буржуазной цивилизации. И под колониализмом при этом разумелось только одно – приход западной цивилизации в страны, которые погрязли в отсталости, невежестве и религиозном суеверии. К примеру, завоевание маньчжурами Китая в 1640-х годах колонизацией не считалось, хотя маньчжуры тогда просто уничтожили китайскую, ну, китайскую государственность и отчасти китайскую культуру. Завоевание Индии Бабуром и последующая исламизация с искоренением древней индийской культуры колонизацией не считалась. Геноцид, резня, мфикани. Мфикани – это, если вы помните, а что практиковали, скажем так, некоторые африканские народы на на занятых ими территориях. То есть тотальное, а, тотальное, тотальное вырезание женщин, а, тотальное вырезание мужчин, обращение женщин а, и детей в рабство. А вот все это, чем усеяны страницы мировой истории, все это колонизацией не считалось. Колонизация – это был левый способ назвать ужасный процесс, когда приходят белые и запрещают людоедство. А когда газета «Правда» рассказывала нам о кровавой израильской военщине, уничтожающей мирных палестинцев, она как-то забывала сказать, что главным кредом а, террористической организации а, «Организация освобождения Палестины, э, финансировавшейся Советским же Союзом, а, было тотальное уничтожение Израиля и всех населяющих его евреев, а отказ Израиля от э, согласия с этим требованием э, газета «Правда» именовала неспособностью к компромиссу. А, соответственно, отсутствие государства позволяло э, Организации освобождения Палестины, как сейчас Хамасу, не брать на себя никаких обязательств по отношению к населению, предотвращало создание какой-либо экономики, которая позволит этому самому нищему населению получать деньги за что-нибудь другое, кроме как за то, чтобы становиться шахидами. И, собственно, почему я все это говорю, потому что советский режим рухнул, а Times. Вот все, что мы видели в программе «Время в 70-х годах», мы можем прямо сейчас посмотреть по CNN. Привилегии белых, их есть у меня. Угнетение черных, нарушение исконных прав обитателей Америки, грязные колонизаторы, устраивающие перевороты, тут просто ведрами, кровавый израильский режим, который угнетает мирных палестинцев, включайте и любуйтесь. И вот, конечно, удивительный вопрос, как получилось, что советская пропаганда, вместо того, чтобы бесславно сдохнуть вместе с породившим ее строем, не только пережила его, но наоборот стала просто ортодоксальной точкой зрения для того, что в Америке называется mainstream media. А всякие возражения против нее в точности, как это было, вот как задумывал Мюнценберг и ЦК КПСС, называлось фашизмом и расизмом. Как получилось, что то, что советская ложь превратилась в политическую корректность. У меня, к сожалению, есть печальный ответ на этот вопрос. Этот вопрос называется «всеобщее избирательное право». Ведь социализм вовсе не всегда вводится с помощью переворота, как это произошло в России в 1917 году. Социалисты, как мы видим и до, и после СССР, а, легко побеждают на выборах в самых различных государствах, от лейбористов Великобритании, потому что лейбористы, по сути, социалисты, до Уго Чавеса в Венесуэле, и социализм – это же вовсе не история о том, как помочь бедным. Это история о том, как элите добиться права распределять. Как политической элите отнять право регулирования экономической жизни у тех, кто, собственно, и делает экономику, у налогоплательщиков. Социализм – это когда налогоплательщик в качестве избирателя заменяется получателем субсидий. И по определению любой левый политик и любой левый идеолог заинтересован в том, чтобы получателями субсидий, чтобы их было как можно больше. И первоначальный социализм он базировался на пролетариате. Вот этому пролетариату внушали, что капиталисты украли у него прибавочную стоимость. Однако пролетариата в современном обществе все меньше, а, а, собственно, те рабочие, которые есть, они как раз э, принадлежат среднему классу, они как раз являются налогоплательщиками. Они являются плательщиками налогов, а не получателями пропаганды в качестве такая, не получателями субсидий. В качестве таковых они не очень пригодный субстрат для левой пропаганды. И, соответственно, левые обратились к другим теоретическим получателям господдержки и любым другим теоретически угнетенным меньшинствам. А если этих угнетенных меньшинств не было, их надо было создать. Вот есть традиционная американская мечта, которая заключается в том, что ты индивид – и все, что ты добьешься, зависит от себя самого. Вот посмотрите, что внушают левые сейчас на, на, на Западе. Внушают ты часть группы, эта группа угнетена, и все твои несчастья заключаются в том, что ты принадлежишь к этой группе, и ты заслуживаешь компенсацию. И эту компенсацию ты получишь, если будешь голосовать за левых. Ты беженец, значит, ты угнетен. Перед тобой виноват мировой империализм. Кровавые колонизаторы превратили твою страну, вот теперь они тебе должны. Ты не должен ни работать, ни интегрироваться. Ты должен сохранять свою неповторимую культуру, а кровавые колонизаторы нужны, должны тебе деньги. Понятно, что это безумная позиция, потому что беженец от того и беженец, что он бежит из культуры, которая привела его страну в пропасть. Надо помочь ему отказаться от этой культуры. И огромное количество людей, которые убежало от этой культуры в Европу, именно об этом и мечтает. Но в Европе беженец встречается с системой, которая делает все, чтобы его интеграция и отказ от прежней культуры были невозможны. Ему не позволяют работать, а вот в Германии можно просто видеть, как система отбора беженцев, которые от, останутся в Германии, фактически отдана, она находится в руках исламистов, которые помогают остаться тем, кто приехал жить во имя Аллаха, и высылают других. Это поразительно, но вот большинство беженцев, приехавших в Германию, становятся ревностными мусульманами именно в ней, потому что они просто понимают, что их вышлют, если они не будут пользоваться поддержкой адвокатами общины. Это позиция безумная, которая разрушает основы европейской цивилизации, но а, она дает работу той бюрократии, которая заботится о беженцах, потому что, согласитесь, если беженец заботится о себе сам, то тогда ты как бюрократ, заботящийся о нем, остаешься без работы. И, конечно, она поставляет будущих избирателей левым партиям. Система заточена под одно – под умножение людей, которые будут голосовать за левых. Ты мусульманин, значит, замечательно, ты не должен забывать религию предков. И нам говорят, в мире 1 миллиард 600 мусульман, как вы можете быть против них? Но это как-то странно, потому что современная Европа начиналась с просвещения. Современная Европа начиналась с того, что в ней тоже была тоталитарная церковь, и Вольтер бросил вызов гадины – а, церкви, которая тогда контролировала все сферы мысли, которые принадлежали 99,99% населения. И представляете, где была бы сейчас Европа, если бы Вольтеру сказали, как же ты смеешь возражать против того, во что верит 99,99% ,99 населения. Насколько был по нынешним меркам по отношению к католицизму, к вере, которую разделяли все, некорректен Вольтер – возникает вопрос, ну как же можно, избавившись от собственного религиозного тоталитаризма, капитулировать перед чужим? Ответ ровно по той же причине – левой идеологии и всеобщего избирательного права. Или, допустим, вот ты женщина, ну значит тебя угнетают белые самцы. И я обращаю ваше внимание, что этот новый феминизм не имеет никакого отношения к реальной борьбе за права женщин. Потому что только что я сказала, он боролся бы иначе за права тех женщин, которые по определению являются не совсем полноценными гражданами, он боролся бы против хиджаба и женского обрезания, а вместо этого мы видим женщин хиджаба в качестве организаторов с женского маржа. И я уже говорила, что союз исламизма и феминизма, он кажется противоестественным только с точки зрения здравого смысла. А с точки зрения умножения жертв он, конечно, совершенно рационален. Во-первых, эти белые самцы обижают самок, во-вторых, эти белые самцы обижают угнетенные народы Востока. Угнетенные, голосуйте за нас. Что случится с правами женщин, если к власти придут никакие там не исламисты, а вот вот самый что ни на есть мирный ислам, если в Европе будут введены законы шариата? Вот как-то так это угнетенным женщинам не сообщают. Вы гей, вы угнетены. Вы афроамериканец, вы угнетены. Вы мексиканец, вы нелегальный мигрант, вы женщина, вы бедняк, вы угнетены. Вы должны знать, что вы угнетены, а мы вам поможем. И каждая категория здесь, может быть, является меньшинством, но все вместе, конечно, они создают большинство. Потому что вот те белые гетеросексуальные самцы, платящие налоги, по идее, должны оказаться в абсолютном большинстве, ну, меньшинстве. И вот все эти виды угнетенных меньшинств, иногда реальных, иногда преувеличенных, иногда вовсе выдуманных, они все вместе образуют большинство, которое нужно левым, чтобы прийти к власти в результате всеобщего голосования. И, к сожалению, что тут сказать, да? Все это основано на той простой вещи, что общество всегда любляется пирамидой. Людей в его основании всегда будет больше, чем людей на вершине. И вопрос -то только в том, по каким признакам люди попадают наверх пирамиды. На Западе долгое время происходил положительный отбор. При всех оговорках наверх попадали самые умные, самые предприимчивые, самые инновационные. Собственно, это и создало а, западную открытую экономику. В Советском Союзе наверх пирамиды попадали мерзавцы. Те, кто не умел создавать, умел только делить. Левая идея состоит в том, что наверху пирамиды должны быть не те, кто производит, а те, кто делит произведенное. А тех, кто производит, чтобы легче их было делить, надо назвать преступниками. Они там отбирают прибавочную стоимость, они вызывают глобальное потепление, они кормят страшными ГМО, они живут во дворцах, а бедняки в хижинах. И я бы хотела вам заметить, что если бы на Западе не было всеобщего избирательного права, а была бы, скажем, избирательная система, а, в ходе которой право голосовать имеет только тот, кто хоть на цент больше платит налоги, чем получает субсидии. Разумеется, вне зависимости там, от цвета кожи, раса, пола, сексуальной ориентации, то 90% надуманных вопросов а, которые мы сейчас видим в Европе а, и чуть в меньшей степени, но все равно видим в Америке, они исчезли бы сами по себе. Мигранты из неблагополучных стран? Конечно, ради бога, замечательно, только пусть работают, они живут на пособие. Пусть интегрируются, они сохраняют ту самую культуру, которая сделала их страны неблагополучными. Или там границы? Да, естественно, государство имеет право контролировать, кто въезжает на его территорию. Если внутри государства, а, и внутри государства очень богатое, и тем более, если внутри него существуют какие-то пособия, которые полагаются на его территории бедным людям, то оно не может принять э, все 6 миллиардов остальных жителей Земли, которые живут не так хорошо. В общем, вот такая вот печальная история, что нам очень долго рассказывали, что всеобщее избирательное право, а, вернее, не очень долго рассказывали, а а вот еще в 90-х э, годах начали говорить о том, политологи осторожно, что всеобщее избирательное право, оно не выживает э, в бедных обществах. А как в свое время пошутил, да, пошутил, по-моему, э, господин Смит из Родезии, африканское избирательное право – это один человек, один голос, один раз. И действительно, в бедных обществах, особенно в африканских обществах, вот один раз после деколонизации были проведены выборы, а после этого никаких выборов не было. Но сейчас мы видим еще более печальную историю, что со всеобщим избирательным правом оно создает внутри даже богатых обществ такие проблемы, а, которые оказываются, могут оказаться гораздо более существенными в конечном итоге а, и, и достаточно отрицательно сказывающимися на развитии этого общества. В этом смысле я много раз говорила, не бойтесь, что на выборах в Америке победил Трамп, потому что он не угрожает американской демократии. А вот бойтесь, когда на выборах а, в Америке придет победит Аказия Кортес. А потому что это будет не только проблема Америки, а потому что это будет проблема всего мира, а потому что прогресс, технический прогресс и медицинский прогресс, и научный прогресс после этого значительно замедлятся во всем мире, поскольку Америка просто является острием копья этого прогресса. Просто чтобы было понятно, там 95% лекарств, которые создаются, создаются в Америке, благодаря тому, как устроена частная система здравоохранения. Будет государственная система здравоохранения в Америке, как хочет Аказия Кортес, ну, будет та система здравоохранения, как в России. А, и, конечно, вторая проблема заключается в том, что левые идеи, которые доминируют сейчас в мире, как, собственно, и хотел Советский Союз – и приводит к тому, приводит к существованию многочисленных стран-изгоев, приводит к тому, что странам-изгоям легко хулиганничать, потому что никакого надзора за ними нету. Всего лучшего, до встречи через неделю.